Astăzi vreau să improvizez despre a media. Index este a mijlocii o înțelegere între două sau mai multe părți adverse. Uh, m-a inspirat o prietenă de-a mea care povestește despre o teamă de conflict pe care o are din copilărie și s-a făcut mediator. Uh, mi s-a părut interesant pentru că o mare parte dintre copiii pe care îi cunosc uh, sunt timizi și o, Cred că o, o mare parte din timiditate, nu zic că toată, este din cauza temerii lor de conflict. Uh, și anume, când în familie vedem foarte mult conflict în afară, ce face copilul este să, să se retragă în el însuși și să pară timid. Foarte mulți părinți care spun, am un copil timid. Da, dar oare de ce este timid? Nu este întâmplător timid. Ștampila cu timidul este destul de, de gravă nu cred în ștampila asta, cred în ceea ce e în spatele acestei măști de timid și mm, probabil că media poate fi uh, un instrument excelent uh, pe care putem să-l folosim uh, în lucru cu copilul nostru, să mediem uh, conflictele pe care le avem în jur, ca virgulă, copilul să vadă uh, Uh, bucurie, iubire, uh, îmbrățișări și să nu mai vadă conflict. Tu ce părere ai? Ceau!